tylko jedno w głowie Лена. Похуй, даже двери открыта. Великолепный план, Уолтер. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Ах ты, сука! Не понял. Понял. Она на расслабоне на чиле Привет, на связи Скиф. Сегодня поиграем за Картуса. Стоим на линии против Израиля. Сейчас надо будет подпушить. Наконец-то, достойный соперник. Наше сражение станет легендарным. Володя, мы же тоже умеем бегать, Володя. Ё-моё! по голове. Нет! Не почувствовал!